कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी सात समुंदर जितना अपनी आंखों में है पानी मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें ओ घर आजा परदेसी